uliyoruhusu na giza litawale usiku, lakini na mwezi uwepo, na mwanga mchana, na jua liwepo, lakini liwe na kikomo. Imanueli, nitapo jina lako nafarijika. Imanueli, nitapo jina lako nabubujikwa. Hero nitajapo jina lako nafarijika. Hello, nitajapo jina lako nabubujikwa. Emanueli, nitapo jina lako nafarijika. Emanueli, nitajapo jina lako nabubujikwa.